Einstein était un type charmant. Il aidait les enfants à faire leur Blip, blip, blip. Boom, boom, boom. Blip, blip, blip. Boom, boom, boom. blip, blip, bon, bon, bon. Blip, blip, blip, bon, bon, bon. Blip, blip, blip, bon, bon, bon. Blip, blip, blip, bon, bon, bon. Blip, blip, blip. Bom, bom, bom. Blip, blip, blip. Bom, bom, bom. ドンドン